त्यौहार को बड़े ही रंग और खुश मिजाज तरीके से मनाया जाता है देश में अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरह से होली मनाई जाती है नमस्कार आप देख रहे हैं घमासान डॉट कॉम की खास पेशकश में आपको बताते हैं कि एक ऐसा गांव जहां होली का दहन बहुत ही अलग तरीके से मनाया जाता है एक जगह ऐसे है जहाँ होली के त्यौहार पर होलिका की दहती आग में कूदने की परंपरा है होलिका दहन के अवसर पर एक विशेष मुहूर्त निकाला जाता है इस मुहूर्त में पुजारी होलिका की आग में कूद कर निकल जाता है आइए देखिए इस खास रिपोर्ट रूप में कि कहाँ है ये शहर कौन सा है ये शहर जहाँ होलिका दहन के दौरान पंडित आग में कूदता है रंग और प्यार के इस त्यौहार को देश भर में अलग अलग तरीके से मनाया जाता है देश में नहीं बल्कि विदेशों में इस त्योहार को बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है कई फूलों से तो कई लट बरसाए जाते हैं तो कहीं लड्डुओं से होली खेली जाती है बरसाना की लठमार होली पूरी दुनिया में मशहूर है इस सभी के बीच कई जगह ऐसी परंपरा है जिसे जानकर आपको यकीन करना मुश्किल होगा आज हम आपको ऐसी परंपरा के बारे में बताने जा रहे हैं एक जगह ऐसी है जहां होली के त्यौहार पर होलिका की दहकती आग में कूदने की परंपरा है होलिका दहन के अवसर पर एक विशेष मुहूर्त निकाला जाता है इस मुहूर्त में पुजारी होलिका की आग में कूद कर निकल जाता है यहाँ के लोगों का दावा है कि आज तक इससे कोई हताहत नहीं हुआ है यह परंपरा भगवान श्री कृष्ण की जन्मस्थली मथुरा नगरी के चालीस किलोमीटर दूर फालिन गाँव की है यहाँ के लोगों का मानना है कि यह परंपरा पिछले पाँच सदियों से बदस्तूर चली आ रही है प्रहलाद का है ये मंदिर फॉलन गांव में भगवान विष्णु के भक्त प्रहलाद का प्राचीन मंदिर और प्रहलाद कुंड भी है होली से पहले पंडा मंदिर में पूजा अर्चना करता है इसके बाद प्रयाग कुंड में स्नान कर होलिका दहन की जलती डपटों में कूद कर उससे बाहर निकलता है लोगों का कहना है